Всем привет! Сегодня я предлагаю вам э, рецепт э, борща с фасолью. Это чисто вегетарианское блюдо, которое можно кушать как горячим, так и, холод... так и охлажденным. Так, для борща нам понадобится капуста, сельдерей, морковь, картофель, буряк, лук, перчик такой и перчик такой. Эм, такие помидоры консервированные, но ну, можно взять э, свежие. Э, консервированная фасолька, опять же, можно э, замочить сухую, отварить и как бы тоже использовать томатная паста, э, столовая ложка сахара и приправы. Значит так, лавровый лист, кориандр, перец, пож... э, сухой э, лук, сухой чеснок, пожитник и такая интересная приправа, как любисток. Э, так, я порезала э, капусту, и у меня горячая вода в кастрюле. Начинаю добавлять капусту в воду. На самом деле рецептов борще, борща великое множество. Э, э, правильно говорят, у каждой хозяйки борщ свой. Э, в моей семье прижился вот такой борщ. Так, и э, сразу же добавляем картофель. Так, и добавляй два листа лаврушки. Э, пока закипает, мы начинаем резать Эм, овощи на поджарку. Так, эм, э, поджарку я делаю на э, подсолнечном рафинированном масле. Так, подождем 3 минуты, пока эм, нагреется. В это время мы сливаем сконсервированную фасоли в воду. Я добавляю белую фасоль. Э, можно и я считаю даже более вкусно э, готовить на э, как сказать не на консервированной а на живой фасоли. такой сури-сури. Так, это у нас парится. Э, и добавляю сначала лук. Э, многие э, хозяйки труд, э, что ну, морковь, что буряк. Но я предпочитаю именно порезать вот такой вот соломкой. В это время мы также с соломкой нарежем буряк или свеклу. Ну, у нас принято буряк. Так, лучок у нас вот так вот обжарился. И мы добавляем морковь. сельдерей мы почистили. Сельдерей э, эм, тоже придает какой-то неповторимый вкус. Э, теперь мы добавим э, где-то одну треть э, свеклы сюда. И ждем 5 минут. Свекла даст э, цвет. Так, а в нашу поджарку мы добавляем два вида перца. Острый перец и болгарский сладкий перец. прошло 5 минут, и чтобы сохранить этот э, цвет, я добавлю немного яблочного уксуса. Сахар мы добавили, чтобы сбалансировать кислоту уксуса и томатной пасты. Теперь мы добавляем э, буряк в поджарку, а, а, оставшиеся две трети. Так, и сюда же добавим сельдерей. Так, и чуть-чуть разжариваем. Так, проверяем. Ну вот еще рано добавлять. Мы э, можем, чтобы э, эм, быстрее стушилась, чуть-чуть добавить вот этого прекрасного овощного бульона. Э, картофель здесь у нас уже сварился. Смотрите, проверяем. Все нормально. Ждем поджарки. Ждем томаты или помидоры. Открываем. И прямо все, что есть, добавляем в нашу поджарку. Можно использовать свежие томаты. Их почистить, порезать. Э, я не очень люблю тертое в борще. Поэтому я предпочитаю э, порезанная или мелко порезанная. Так, и чуть-чуть оно должно протушиться, э, чтобы выпарилась жидкость. Ну вот у нас уже овощи так э, притушиваются, и мы добавляем э, томатную пасту я добавлю 2 чайные ложки. Так. Ну, вот у нас уже таком состоянии. И мы сейчас будем соединять. Перед тем, как добавить поджарку, я все специи добавляю сюда и перемешиваю. а также я посолю и добавляю э, поджарку. Сейчас самое а, ответственное действие, <laughs> можно так сказать. Так. Перемешиваем. И э, когда начнет кипеть, э, ну, где-то минут пять. Э, ну вот у нас борщик закипает. после того, как борщ закипит, должно э, ну, пройти 5 минут, и мы выключаем. Ну что, борщ уже прокипел 5 минут. Я выключаю, снимаю с комфорки, накрываю крышкой и ждем 10 минут. Через 10 минут можно подавать. Секрет Э, борщи в том, что э, э, борщу надо настояться. Например, то, что можно сразу подавать, но вкуснее он будет на следующий день. Подавать со сметаной, зеленью – я зелень э, в кастрюлю общую не подаю, потому что у всех э, разные вкусы. Например, кто-то не любит укроп, кто-то э, не любит кинзу, а кто-то все ест. Так что э, это все на ваше усмотрение. Э, приятного вам аппетита! Э, подписывайтесь на мой канал. Жду ваших комментариев, э, ваших э, рецептов, чтобы мы смогли проверить эти рецепты э, в действии. Спасибо. До свидания.